ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಲಯದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಕ ವಿ ತ ಕವಿತಾ ಕ ವಿ ತ ಕವಿತಾ ಕ ವಿ ತ ಕವಿತಾ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತು ಮಗು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕ ವಿ ತ ಕವಿತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಕ ವಿ ತ ಕವಿತಾ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ